sencillo con tanta inflamable Con petróleo en la mirada y con alcohol en mis tardes sales de respuesta a mi sombra de retales Cosido con mis tripas y teñido con sangre Sientes que fluye el dolor por el cauce de tus venas Y las penas multiplican a las fieras del terror Sin amor te desesperas ante el mundo que rodeas Y las veras del infierno se apagaron en tu olor Mis vidas pasarán lentamente ante mis ojos Y el tenaz rojo del cielo inmutable se reirá que araquena funambulista y poeta hecho un despojo El arrojo de mis lágrimas tiñe de nuevo el pan Y así va mis sentimientos a galope sin aliento Contra levante y cierzo se desbocan pa' morir Boca abierta me observo blanquecino y sin tiempo Buscando esa elefanta que acaricia mi marfil Y ahora tomar de la mano de mis sueños y a mostrarle la ciudad que es la musa de mis versos. las calles empedradas y empinadas del realejo, vagan nubes de humo hermanadas con mi aliento Yo la pausa en el sofá observando las estaciones con la niebla en los pulmones que me improvisar. Ya da igual si probaste aquellos labios traidores que se encabritan desatados por los prados del azar. Joder, soy un puto paquidermo malherido, sí Y mi marfil de nada sirve sin mi muerte Y tras muchas migraciones acabaré muriendo ante la puerta del Zod, De tu sabana, de tus sábanas Me concedo una sesión de exfoliación en el barro Entre el hambre y el Albaicín estoy ahogándome en el darro Con vino de cartón aderezando cada paso Y un fantasma suicidarse en la fuente del avellano en un ataúd Los cuatro elementos conspiraron para robar la luz Muda nos saluda y voluntario se clava la cruz Camino de regreso con matices psicodélicos Con inspiración fruto del ácido lisérgico Los últimos brochazos un sol semidesértico Se estrellan en la espalda de este pobre